Hola amigos, aquí estamos una vez más haciendo vídeos de agradecimiento. Y este es para Tono García Bernabé. Así que, como siempre, darte las gracias por formar parte de nuestro proyecto. Nada, solamente os animamos a participar porque esto está ya... <laughs> que se acaba. Que queda nada. Y que muchas gracias por vuestro apoyo porque sois lo mejor del mundo y que nos veremos pronto. Hasta luego.